فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی معروف کتاب جو ہے سر مختوم کے اندر جو نقل فرمائے اور جو ہے جواہر خمسہ کے اندر جو ہے سید گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آگے کنوے کیا تو عجیب و غریب تاثیر ان ناموں میں تو آج ہم جو ہے گیارہویں نام پر گفتگو کریں گے جی اور وہ اس میں کبیری نمبر گیارہ یہ حضرت صالح علیہ السلاۃ والسلام کی طرف منصوب ہے حضرت صالح السلاۃ والسلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے اور وہ عجیب و غریب معجزہ کے چٹان میں سے زندہ اونٹنی دس مہینے کی گابن جو ہے پیدا کی گئی تو جیسا کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا ان کو یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا تھا جب تکمیل نبوت کی منازل طے کرنی تھی تو جو اللہ کے عمر سے انہوں نے اس کا ورد شروع کیا تو بکثر جب ورد کیا تو جو موکل ملائکہ تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہا کہ ہم جی آپ کی نبوت کے مراتب جی اور یہ جی تکمیل کروائیں گے اور جو بھی موضات نبوت آپ کو مطلوب ہوں گے ہم ان کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے ہم آپ کے غلام اور خادم ہیں سبحان اللہ تو یہ وہ جاندار نام ہے اور یہ وہ ہے یا کبیرو انت اللہ الزی تحدد العقول بے وصف عظمتی ہی یا کبیرو اے وہ ذات جو اپنی اپنی جو ہے ذات میں ہی بڑی ہے وہ وہ ذات جو اپنی ذات میں ہی بڑی ہے کی رکھتی ہے تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انت اللہ اللہ زی تو وہی اللہ ہے کہ عقلیں جو ہے اس کی خوبیاں بیان کرنے سے قاصر ہیں یا کبیرو تو یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اس پہ بڑی تاثیرات ہیں یہ اس میں جمالی ہے کیونکہ اس میں جمالیات کا رنگ ہے اس میں جمالی ہے اور اس کا نصاب دو لاکھ پچیس ہزار ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تاثیر کاملہ حاصل ہوں تو وہ دو لاکھ پچیس ہزار جو ہے اس کی تعداد فورٹی ون ڈیز کے اندر پوری کرے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس دعوت دینے سے اس کو اسلام کا خاص اجلال اور تاثیر حاصل ہو جائے گی گیا کہ اسلام کا عامل ہو جائے گا اس کی بڑی تاثیرات ہیں سب سے بڑی تاثیر یہ کہ کوئی بھی دینی یا دنیاوی کام اور مہم ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے کہ سات ہزار مرتبہ روزانہ پڑھے سات دن تک کسی بھی قسم کی دنیوی انسان کی ضرورت ہے کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے کوئی اور دیگر جو ہے مہمات ہیں اس کی نیت کر کے پڑھے تو سات دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورا کر دیں گے یا دینی کو مقاصد ہے دینی مقصد ہے اس کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو یہ سات دن تک پڑھے سات ہزار دفعہ روز اول آخر ایک ایک مرتبہ صرف فاتحہ اور دعا کریں انشاءاللہ سات دن پورے ہوں گے ادھر اس کا کام ہو جائے گا تو دینی دنیا بھی ہر طرح کے کاموں کے لیے مجرب اور ایک تاثیر اس میں کہ بادشاہ وقت ہے کوئی حاکم ہے یا کمپنی کا باس ہے یا کوئی بھی ذمہ دار شخص ہے اس کے محتاط جو ہے جو لوگ ہیں ان کے اندر کچھ سازشی لوگ پیدا ہو گئے سازش کر رہے ہیں اس کی حکومت اور منصوب کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طریقے کے احوال پیدا ہو گئے تو اب یہ چاہتا ہے کہ یہ احوال پلٹ جائیں مطلب ہے کہ سب لوگ میری تائید میں ہو جائیں اور یہ صورتحال جو یہ سازش لوگوں نے پیدا کر رکھی ختم ہو جائے اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ وہ حاکم یا بادشاہ یا باس جو بھی ہے وہ سات روزے رکھے سات روزے رکھے اور روزانہ ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرے اور اللہ سے دعا کر لے سات روزے پورے ہوں گے اور یہ سات ہزار اس کا جو ہے سات دن میں پورا ہوگا اس دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو موتی اور تابے دار کر دیں گے اور سازشی اول تو تابے دار ہو جائیں گے نہیں تو سازشی ان کے منہ پہ پڑے گی اور وہ رسوا ہو کے وہاں سے اندر درگاہ ہو جائیں گے یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں کہ کوئی دشمن ہے جو عداوت کرتا ہے ہر موقع پہ اس کو رسوا کرتا ہے خاندانی دشمن ہے خاندان سے باہر کا ہے یا کاروباری اعتبار سے کوئی دشمن حاصل ہے بدخوئی کر کے اس کے خلاف جو گفتگو کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ شر سے باز رکھنے کے لیے یا اس کو اپنا تابے دار بنانے کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ جو ہے اس کا ورد کرنا ہے اور گیارہ دن تک اس کا ورد کرنا ہے ایک ہزار مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ صرف فاتحہ انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر ہی یا تو وہ دشمن جو دفعہ دور ہو جائیں گے وہ اپنی مصیبتوں میں پڑ جائیں گے یا یہ کہ اس کے تابے دار ہو جائیں گے اور آ کے معافی مانگ لیں گے کہ ہم ہم معاف کر دیجیے گا آئندہ ہمیں سیر کرنے نہیں لیے یہ زبردست تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ وہ قرض دار ہے قرضے میں پھنسا ہوا ہے اور سبیل کوئی نہیں بن رہی اس سے نکلنے کی تو اس کے لیے زبردست تاثیر کہ تین سو ساٹھ دفعہ روز اس کا ورد کرے تھری ہنڈریڈ سکسٹی ٹائم تین سو ساٹھ دفعہ کرے اور یہ یا یا دس ہزار مرتبہ کرے اب اپنی نوعیت ہے کہ کتنی جلدی کام کرنا چاہتا ہے چاہ کے جلدی کام ہو جائے اور جب وہ بل کو سالڈ ہو تو دس ہزار دس ہزار مرتبہ کریں اور اس میں کہ اگر ایسا قرض ہے کہ گھر کا اجتماعی قرض ہے تو گھر کے سارے لوگ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں سات دن کرنا ہے تو سات دن جو ہے دس ہزار مرتبہ اس کا ورد کر کے دعا کریں غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالدار کر دیں گے اور ان کا قرض ادا ہو جائے گا اور اگر اکیلے آدمی نے کرنا ہے تو یہ تین سو ساٹھ دفعہ نوے دن کی سے شروع کریں لیکن اس دوران میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جو ہے یہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا غیب سے مدد ہوگی اور جو غیب سے راز ظاہر ہو اس کو کسی پر ظاہر نہ کرے کیونکہ اس میں غیب سے ایسی مدد ہوگی کہ ہو سکتا ہے ایسے اسرار ہو کہ ہر ایک سے بیان کرنے کے نہیں تو یہ پڑھنے والا اپنے تک رکھے پھر اس کو کسی شیئر نہ کرے کہ یہ ہوا اور یوں مجھے پیسہ مل گیا تو وہ پھر کام خراب ہو جائے گا بس یہ حوصلہ ضروری ہے کس وقت پڑھے ٹائم کوئی بھی ٹائم کوئی بھی تو کسی بھی ٹائم رکھ لے بس روزانہ اسی وقت کرے پہ جی۔ اور اس کے بعد یہ ایک تاثیر اس میں ہے کہ کوئی غریب مفلس ہے چاہتا مالدار ہو جائے اور غیب سے مدد ہو اس کے اندر بھی اس میں زبردست تاثیر اس کے لیے روزانہ جو ہے یہ پندرہ سو مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہزار پانچ سو دفعہ پڑھنا ہے اول آخر ایک جو سورہ فاتحہ یہ پڑھ کے جو دعا کرے اور یہ پندرہ دن کرنا ہے دو ہفتے کرنا ہے کسی بھی ایک نواز کے بعد وقت رکھ لے یا تنہائی کا کوئی وقت رکھ لے اس کے اندر بیٹھ کے پڑھے پندرہ دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے کاروبار کو بڑھا دے گا اگر کوئی کاروبار نہیں تو غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے سبیر پیدا کر دے گی مالدار ہو جائے گا اس کے اندر زبر تاثیر تو یہ وہ نام ہے کیونکہ کبیر نام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس میں اعظم میں سے ہے بعضوں نے فرمایا کہ الکبیر جو نام ہے اس میں اعظم میں سے ہے تو اس کے ساتھ ملا کے یہ نام ہے یا کبیرو انت اللہ لا العقول تو یہ تاثیر نام سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بہت بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں <laughs> آپ نے تو شروع کیا لفظ دینی و دنیاوی مہم مہم مہم بالکل مہم صحیح لفظ ہے یعنی مہم کا مطلب ہے بہت مشکل کام مشکل کام بالکل تو بہت مشکل کام کو آسان بنایا آپ نے ٹھیک ہے سات ہزار دفعہ میں الحمد تو ایک تو ایک تو جب میں نے لفظ سنا مہم تو مجھے اسی سے اندازہ ہوا کہ یہ تو بات بڑی ہو رہی ہے <laughs> معمولی بات نہیں مجھے ایک بات آپ نے کہی جو میرے ذہن میں فوراً آئی میں نے ایک دم پاکستان کا سوچ دیا جب آپ نے کہا نا ہاکی میں وقت اچھا، اچھا۔ جس کے اوپر سازشیں اور یہ اور وہ یا مشکلات ہیں ہاں۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو حاکم ہے وقت یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نمبر ایک ہو یا نمبر دو ہو جو بھی ہو پاکستان کی بہتری کے لیے حق میں وقت اپنے لیے یہ کام کرے سات روز میں تو اس کے دشمنان ختم ہو جائیں سازشی ختم ہو جائے یہ بات صحیح ہے بہت یہ بات میں پہنچانے والا ہوں کیونکہ ہمارے ملک کی بات ہو رہی ہاں، ہے اور اور پھر پھر ایک اور جو بہت بڑی بات ہے وہ آپ نے ابھی فرمائی قرض ہر ایک کے اوپر قرض ہے اگر کچھ اور نہیں تو لوگوں کے اوپر گھروں کے ہیں بالکل تو ان کو تیزی سے لوٹانے کے لیے اس عمل کا سہارا لیں تو بات بن جاتی ہے ایک آپ نے بات کی غریب اور مفلس حضرت ہر کوئی غریب اور مفلس ہے <laughs> <laughs> تو کیا ہر کوئی پڑھ سکتا ہے ہاں، بالکل ہے نا چاہے آپ کے پاس آپ کھاتے پیتے بھی ہوں لیکن آپ اپنے لیے اپنے حساب سے اپنے آپ کو غریب ہی سمجھتے ہوں تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں تو اچھا۔ اللہ برکتیں ڈال دیں گے یہی بات ہے نا کاروبار میں برکت آ جائے گی تو حضرت یہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے <clears throat> روزانہ کی زندگی کو بہترین کرنے کے لیے دنیاوی ہو یا دینی ہو اس کا سبق آپ دیتے ہیں یہاں پہ وہی سبق آج بھی آپ نے دیا سبحان اللہ حضرت uh, I'm impressed, and, and I'm sure that everybody watching you is, is very impressed. So thank you very, very much again.